Oi, filha. Bianca, tem certeza que você quer fazer essa reforma agora? O Estado está atrasando o salário. Daqui a pouco a gente vai virar o ano e não receber o 13º do ano passado. Você acha que tua filha vai voltar para cá depois desse tempo todo?